اللہ تعالیٰ فرماتے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو معلوم ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھیوں میں ایک جماعت کھڑے رہتے ہیں رات کے وقت دو تہائی شب یا آدھی یا کم سے کم ایک تہائی شب یہ اللہ کے علم ہے گویا کہ شروع میں قیام لے لیے تھا اب قیام کیا ہوگا رمضان کا رمضان مبارک کی راتوں میں نصف یا دو تہائی یا ایک تہائی رات قرآن مجید کے ساتھ بسر کی جائے جاگا جائے اور قرآن کو اپنے اندر جذب کیا جائے یہ ہے قیام اللیل لیکن اس کا قرآن میں ذکر کیوں نہیں ہوا میں نے بیان کر دیا قرآن میں آ جاتا تو فرض ہو جاتا فرض ہو جاتا تو یہ تکلیف مالا یوتاپ بہت سے لوگوں کے لیے محنت کشوں کے لیے جو محنت مزدوری کرنے والے ہیں اب وہ روزہ ہی رکھ لیں تو بڑی بات ہے کوئی بیچارہ کسان جو ہے وہ فصل کاٹ رہا ہے اس حال میں روزہ رکھتے ہیں اللہ جنہیں ہمت دیتا ہے توفیق دیتا ہے یا کوئی اینٹیں ڈھو رہا ہے روزہ یہ روزہ ہی بہت بڑی بات ہے اب آپ رات کو چاہیں کہ وہ رات کو کھڑا بھی رہے تو یہ گویا کہ ان کے اوپر بہت زیادہ زیادتی ہے تکلیف مالا ہے قرآن میں نہیں آیا ورنہ فرض ہو جاتا اب نوٹ کیجئے تراوی کا جو نظام آج ہمارے ہاں ہے پوری دنیا میں ہے یہ دور نبوی میں نہیں تھا یہ دور صدیقی حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں بھی نہیں تھا بلکہ بات وہی تھی جیسے کہ تحجد ہوتی ہے انفرادی طور پر اپنے طور پر لوگ جاگتے تھے دو تہائی رات جاگتے تھے ایک تہائی رات جاگتے تھے آدھی رات جاگتے تھے قرآن پڑھتے تھے صرف ایسا ہوا کہ تین دن آپ نے ایک موقع پر ایک مرتبہ تین دن نماز باجماعت کرائی ہے تحجد کی رمضان میں لیکن وہ تحجد کے وقت عشاء کے ساتھ نہیں تحجد کے وقت اور اس میں آٹھ رکتیں ہی پڑھی ہیں جو آپ عام طور پر تحجد میں پڑھا کرتے تھے کیونکہ وہ تحجد ہی پڑھائی آپ نے قیام اللیل ہی پڑھائی یہ قیام اللیل تراوی کا لفظ اپنے ذہن سے ابھی نکال دیجئے ابھی میں بتاؤں گا تراوی کہاں سے آئی کیسے آئی کیوں آئی اور اس کی کیا حکمت ہے لیکن حضور کے زمانے میں نہیں تھا تین دن صرف آپ نے نماز باجماعت پڑھائی ہے چوتھے دن صحابہ انتظار کرتے رہے کہ آپ برامد ہوں اپنے حجرے سے کچھ کھنگارتے بھی رہے کہ شاید آنکھ لگ گئی ہے تو ہمارے آواز دینے سے اس طرح سے آپ جاگ جائیں آپ برامد نہیں ہوئے اگلے روز صبح کو آپ نے فرمایا دیکھو اگر میں یہ مسلسل تمہیں نماز پڑھاؤں گا تو یہ تم پر فرض ہو جائے گی کوئی حکمت قرآن میں آ جاتا تو فرض ہو جاتا اور یہ بہت سے لوگوں کے لیے ناقابل برداشت ہوتا حضور بھی مسلسل پڑھاتے یہ نماز تو فرض ہو جاتی ہے وہی جو رافت اور رحمت اللہ تعالیٰ کے دل میں ہے وہی حضور کے قلب مبارک میں ہے امت کے لیے تو آپ نے کہا کہ میں نے یہ فرض تمہیں اس لیے نہیں پڑھائی باجماعت نماز مسلسل کہ کہیں فرض نہ ہو جائے اب اس معاملے میں یہ جو قیام اللیل کا معاملہ ہے اس میں حضرت حضور کے زمانے میں نہیں تھا باجماعت کوئی سوائے تین دن کے اور وہ بھی تحجد کے وقت عشاء کی نماز کے ساتھ نہیں حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں بھی نہیں تھا حضرت عمر کا اشتہاد ہوا یہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک دفعہ گشت کرنے کے بعد مسجد میں آئے تو آپ نے دیکھا کچھ لوگ ایک کونے میں کھڑے ہیں اور کوئی حافظ صاحب ہیں وہ پڑھ رہے ہیں اور یہ سن رہے ہیں اس لیے کہ رات کو جاگنا جو ہے وہ تو ممکن ہے لیکن سب کو قرآن یاد تو نہیں تھا قرآن مجید کیسے پڑھے پورا یاد تو نہیں ہے اور آپ کو معلوم ہے ایسے چھپے ہوئے قرآن بھی اس وقت موجود نہیں تھے عمدہ کاغذ کے اوپر اعلیٰ جلد کے ساتھ تو اب یہی تھا کہ کچھ ایک حافظ صاحب یہاں کھڑے ہیں تو وہاں ان کے پیچھے کچھ لوگ کھڑے ہو گئے سن رہے تو کسی اور کونے میں ہے تو حضرت عمر نے فرمایا کیوں نہ انہیں ایک ہی امام کے پیچھے جمع کر دیا جائے لہذا آپ نے فیصلہ کیا کہ اب بیس رکعت نماز عشاء کے فوراً بعد اس میں جاگنے کا معاملہ وہ نہ آئے دو تہائی رات جاگنا ایک تہائی رات جاگنا ہی عشاء کے رات بیس رکعت عشاء کے بعد زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹہ لگے گا اس سے بھی کم لگتا ہے پچاس منٹ چالیس منٹ یہ تو ہر شخص برداشت کر سکتا ہے تو گویا کہ اصول کیا ہوا کہ ما لا یدر کو کل لا یدر کو کل اگر کوئی چیز بتمام و کمال حاصل نہیں کی جا سکتی تو اسے بالکل چھوڑ نہیں دینا چاہیے کچھ جو بھی حاصل ہو سکتا ہے وہ لے لینا چاہیے اس حکمت کے تحت حضرت عمر کا یہ فیصلہ ہے ورنہ اصلا سیام اور قیام یہ بالکل متوازی دونوں چیزیں ہیں وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی حضور نے فرمایا من رمضان ایمان و احتساب غفر ما تقدم من بھی جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور اللہ سے اس کا اجر مانگتے ہوئے طلب کرتے ہوئے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائے گے قام من ایمان و احتساب غفر ما تقدم من ذنبه اور جو رمضان میں کھڑا رہا رات کو جانتا رہا ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے ایک اور حدیث سے بہت پیاری ہے یہ حضرت عبداللہ ابن ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے اشاد فرمایا السیام والقرآن یشفعان للعبد و یشفان روزہ اور قرآن بندے کے حق میں شفاعت کریں گے قیامت کے دن یقول السیام ہو روزہ یہ کہے گا اے رب اے پروردگار تو تعام و شہوات بن نہار میں نے تیرے اس بندے کو دن کے وقت کھانے پینے سے رو کے رکھا قضائے شہوت سے روئے رکھا حالانکہ بیوی بی موجود تھی اور اس کے لیے حلال راستہ موجود تھا لیکن رکا رہا کیوں میری وجہ سے کہ روزہ ہے تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما یقون قرآن قرآن کیا کہے گا بنا تو نوم باللیل میں نے اسے رات کے وقت سونے سے روکے رکھا فی تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما فیوشفعان حضور فرماتے ہیں دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی اب سوال یہ ہے کہ اس تراوی کی نماز میں کتنی کچھ رات کو آپ کو جاگنا ہو جاتا ہے آج کل گیارہ ساڑھے گیارہ سے پہلے کچھ ہوتا ہے عام طور پر تو بارہ بج جاتا ہے یہ عشاء کی نماز کے ساتھ اگر اضافی آپ ایک گھنٹے جاگ لیے تو کیا یہ منات نوم باللیل اس کے مشتاق بن گیا نہیں یہ چیز اصل میں حضرت عمر کا اشتہاد ہے اور چونکہ ہمیں حکم ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین تم پر لازم ہے میری سنت کا اتباع اور میرے خلفاء راشدین المہدیین کی سنت کا اتباع لہذا اہل سنت والجماعت کے جو چاروں مسلک ہیں ان میں تراوی کا یہ نظام ہے اہل حدیث حضرات اس کو نہیں مانتے بیس کی بجائے آٹھ پڑھتے ہیں حضور سے آٹھ ثابت ہے صحیح ہے حضور سے آٹھ ہی ثابت ہے حضور سے تو پھر صرف تین دن کی ثابت ہے یا تو پھر پورا اگر حدیث پر عمل کرنا ہے تو یہ پورے رمضان میں تراوی پڑھنا آپ کے لیے درست نہیں ہوگا پھر تو تین دن پڑھائیے صرف باقی انفرادی پڑھے لوگ لہٰذا یہ بات یہ ہے کہ ہمارے لیے حضرت عمر کا اشتہاد حضرت عمر نے خود اسے بدت قرار دیا پھر ایک اور موقع پر آپ مسجد میں داخل ہوئے دیکھا لوگ پڑھ رہے ہیں امام کے پیچھے کھڑے ہیں پوری جماعت ہے سکون کے ساتھ قرآن سن رہی ہے تو آپ نے تبصرہ فرمایا نعم نئے تو ہی یہ ایک اچھی نئی بات ہے جو ہم نے شروع کی نئی بات ہے دور نبوی میں نہیں تھی دور صدیق اکبر میں نہیں تھی تو نعم البدع تو حاضر یہ ہم نے ایک نئی بات جو شروع کی بہت اچھی ہے بہت خوبصورت ہے بہت عمدہ ہے یہ ہے اصل میں قیام اللیل کا اصل مقصد اس سے یہ تراوی کا جو ہے یہ کہ بالکل محروم نہ رہ جائے تو اس حد تک تو بالکل ٹھیک ہے یہ بیس رکھتے ہیں لیکن یہ کہ اس کے اوپر اکتفا کر لینا یہ بدقسمتی ہے اس میں خیر تو یہ مزمن ہوا کہ سب مسلمان کچھ نہ کچھ تو مستفید ہو گئے نا ورنہ سب رات کو دو تہائی آدھی آدھی ایک تہائی رات جاگنا مشکل ہو جاتا کچھ نہ کچھ تو سب کو حاصل ہو گیا لیکن اس کا ایک برا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ وہ قیام سرے سے اوجل ہو گیا دنوں سے تراوی ہی کو مستقل اور ہمیشہ کے لیے بات سمجھ لیا گیا سمجھ لیا ہے کافی ہے نہیں بھائی یہ تو کم سے کم ہے یہ حضرت عمر کا مقرر کردہ نظام تمام لوگوں کے لیے ہے لیکن جو لوگ روزے کی برکات سے اور رمضان کی برکات سے صحیح طور پر مستفید ہونا چاہیں ان کے لیے یہ کہ رات کا دہائی یا آدھا یا دو دہائی رات جا کر گزارے اب اس کا طریقہ کیا ہو اب ہمارے ہاں کیا ہے وہ ایک بیس تراوی جو پڑھتے ہیں وہ قاری صاحب یا حافظ صاحب جو سناتے ہیں وہ لوگوں کو کیا پتہ کیا پڑھ کیا انہوں نے سنا کیا انہوں نے پڑھا اکثر و بیشتر تو پڑھنے والے کو پتہ نہیں ہوتا میں کیا پڑھ رہا ہوں یہ اکثر تراوی پڑھانے والے جو ہیں حافظ ہوتے ہیں عالم نہیں ہوتے حافظ ہیں وہ الفاظ جو قرآن کے تو یاد کیے ہوئے ہیں ان کا مفہوم تو انہیں معلوم نہیں ہے وہ فارغ و تحصیل تو نہیں ہے عالم تو نہیں ہے عربی زبان تو انہوں نے نہیں پڑھی اب یہ جو ہے تو اس سے یقیناً وہ ایک تقاضا پورا ہو گیا حضرت عمر کے فیصلے پر عمل بھی ہو گیا اس کا ثواب بھی لازمن ملے گا لازمن ملے گا لازمن ملے گا ایک آدمی ہے وہ بیس رکعتیں پڑھ رہا ہے قرآن سن رہا ہے اس نے اپنا وقت لگایا ہے قوت سے سرو کر رہا ہے اور اپنی طاقت لگا رہا ہے تو یقیناً ثواب ملے لیکن وہ قرآن اور رمضان کی اصل برکت وہ اس کو حاصل نہیں ہو سکتی وہ تو یہ کہ سمجھ کر سنیں پڑھنے والا بھی وہ ہو جو سمجھ کر پڑھ رہا ہو اور سننے والے بھی وہ ہو کہ جو پڑھ جو کچھ سنیں وہ سمجھے